достар бүгін біз көріп тұрғандарыңыздай табада піскен пицца жасаймыз ол үшін бізге төрт дана жұмыртқа 100 ә, грамм сүт тұз дәміне қарай бұрыш қажет болады барлығын араластырып жақсылап нанымызды батон нанымызды ә, жанағы сүт пен жұмыртқаға батырып табаның бетіне қойып шығамыз қойып шыққан нанымыздың бетіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салмасын саласыздар Мен жағдайымда мен кетчуппен әдемелеп жағып аламын және де шұжық сыр бетіне қойып бетін жауып крышкасын сыр ерігенше крышкасын жауып қоямын ал менің пиццам дайын астарыңыз дәмді болсын жасап көріңіздер менің басқа да қызықты видеоларымды көргілеріңіз келсе менің каналыма өтіп подписация кнопкасын басып лайк комментарий қоюды ұмытпаңыздар рахмет сау болыңыздар